Boa tarde, compadre. Ô, oh, compadre, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, senhor? Bem, bem, graças a Deus. Compadre, será que neva, compadre? Ó, oh, compadre, é pra nevar, tá frio demais, hein? O sul aqui é frio demais, compadre. É, compadre. E essa noite neva também, hein? Hum. Vai nevar. Se nós não tomarmos coisa quente, compadre, capaz de pegar um gripão aí. Uma tarde de gripe. Nós pega aqui no sul. Compadre. Ô, Oh tava aqui pensando, compadre. Pode falar. Hoje em dia, tudo é feito na China, não é verdade? Mal, compadre. Mas o bebê é feito aonde, compadre? Não é feito. O bebê não é feito na China não, compadre? É verdade, compadre. Os bebês, ele não é feito na China, mas eles são feitos na vacina. Oh.